vem a hora da titia, a vez da sua dindinha. Depois do papai e do maninho, vem a hora do titio, a vez do seu dindinho. Flor bem-vinda, minha linda, vem com a dinda, vamos dindinhar. Tá como é lindo, vem cudindo Vamos andar Depois da mamãe e da maninha Vem a hora da titia A vez da sua dindinha Depois do papai e do maninho Vem a hora do titio A vez do seu dindinho Quer é que quer titio Quem que quer titia Quero dindo, olha aí Quero a dinda Vem cá Depois do papai e do maninho da titia, a vez da sua dindinha.